Ești o persoană cu o dublă sursă de energie și pasiune. Ești un adevărat pionier și inovator, cauți mereu noi provocări și aventuri. Încrezătoare și intenționată, te grăbești prin viață datorită energiei incredibile. Te conectezi cu hotărâre la orice proiect care te interesează. Nu te ferești de responsabilitate, îndeplinești cu bună știință îndatoririle tale, alegi un plan de acțiune, îl urmărești ferm și ocolești cu pricepere obstacolele. Demonstrezi o dorință puternică de a excela atât în domenii sociale, cât și profesionale. Dorința de a-ți stabili în orice mod credibilitate este vizibilă nu numai în acțiunile tale, ci și în aparență. Cei care au trebuit să comunice cu tine își dau aproape imediat seama că trebuie să se mulțumească cu al doilea loc și nu este în puterea lor să stabilească regulile. Nu poți fi mulțumită de starea de așteptare atunci când furtuna trece, tu ești dornică să fii la vârful valului. Tu cauți excelența în toate sferele vieții, de la joc și de la dormitor până la șefa sfinților Consiliului de Administrație al unei mari corporații. Desigur, fiind atât de posedată trebuie pur și simplu să faci față unor mari probleme morale. Oamenii din jurul tău te consideră indiferentă și nemiloasă, mergând spre obiectivul tău fără să te uiți în jur și să nu iei în considerare costurile. În plus, nu tolerezi opoziția față de angajamentele pe care ți le-ai asumat. Semnul tău zodiacal aparține constelației leu. Semnul zodiacal leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, prezență maestoasă regală, abilitatea de a ierta, noblețe fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun. Dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte șaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizez prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți, va permite să-ți direcționezi energia ta irepresibilă în direcție cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă. Încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu coplești pe alții. Cu toate acestea, Generozitatea ta naturală te ajută, de obicei la armonizarea relațiilor. Din exterior, pari a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este soarele. De la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și a celor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de încredere, precum și pentru sensibilitatea excesivă față de ceea ce spun ceilalți. Ai un talent natural de a genera idei, care este unic în toate privințele. Dar cu o natură independentă nu poți să obții un succes semnificativ în carieră. Totul depinde de modul în care te vei dezvolta. Sub auspiciile soarelui, ai toate șansele de a deveni faimoasă. Pentru aceasta, este necesar doar să utilizezi corect posibilitățile care apar. Ești încrezătoare în tine însă Hobby-ul tău este provocarea. Pentru a depăși turbulențele, te ajută gândirea, tactul, sociabilitatea, ingeniozitatea. Familia și prietenii te apreciază pentru deschidere, generozitate și atitudine pozitivă. Ai dorința de a fi în centrul atenției, cer să fii observată, părerea ta trebuie luată în considerare. Ar trebui să cultivi calitățile care facilitează contactul cu alte persoane, dintre care un loc special este ocupată de diplomație, răbdare și respect pentru opiniile altor persoane. Dacă tu simți că interesele tale sunt strâns legate de interesele societății, dacă simți că faci parte dintr-o echipă mare, vei putea să scapi de multe probleme care îți complică serios viața. Dacă te opui acestui proces, continuând să insiști cu încăpățânare pe cont propriu, izolată de nevoile altora, în cele din urmă vei pierde chiar și prietenii cei mai apropiați și mai loiali. Învățarea de a juca cu demnitate este o altă lecție importantă care trebuie învățată de către tine. Trebuie să înțelegi că dorința de a câștiga cu orice preț contrazice toate formele de comunicare umană. Desigur, te confrunți cu provocări care includ încredere, toleranță și dragoste. În ultimul caz, cel mai greu lucru de realizat este succesul, dar pe de altă parte, acesta este cel mai avantajos domeniu al relațiilor umane. O condiție necesară pentru dezvoltarea personală este să înveți cum să dai dragoste și să accepti dragostea unei alte persoane. Cu toate acestea, pentru tine, o reorientare în materie de dragoste poate însemna o schimbare în accentuarea de la concurența de gen la o relație mai lungă între bărbat și femeie. Făcând aceste schimbări pozitive în tine, poți începe să cauți partenerul potrivit. Te distingi față de alți nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești caldă, puternică, strălucitoare, bună. Abilitatea de a te ridica peste ceilalți și manierele tale regale, hipnotizează mulți bărbați. În acest caz, te vei dovedi strălucitoare, puternică, carismatică, luminos îmbrăcată, o femeie de care bărbații timizi pur și simplu se tem. Cum afectează data de 28 iulie soarta ta? Pentru tine este foarte important să rămâi pe primul loc în orice condiții. Această calitate determină acțiunile și comportamentul tău. Tu stabilești un obiectiv de a căuta mereu până la capăt, de a ocupa poziția principală la locul de muncă, de a reuși în viață. Pentru a-ți atinge obiectivele, tu nu stai cu mâinile în sân, ci persiști, încerci să reușești în toate domeniile vieții. Ar trebui întotdeauna să câștigi, să fii cea mai bună atât în pat cât și în activitățile profesionale. Poți da impresia că ești obsedată de a fi prima. Cei care sunt aproape de tine te pot vedea ca o persoană egoistă, indiferentă și nemiloasă. Poți trece peste interesele și preocupările altora pentru a atinge ceea ce vrei. Dorința de a conduce îți face viața dificilă. Pentru a evita multe probleme, trebuie să fii capabilă să găsești un limbaj comun cu ceilalți. Trebuie să respecti opiniile altora, să le asculti sfatul, să fii răbdătoare. Este foarte important să-ți dezvolți abilitatea de a-ți rezolva problemele diplomatic și demnitatea de a-ți recunoaște greșelile. Interesele proprii nu trebuie să se opună intereselor societății. Încăpățânarea ta te poate costa sprijinul prietenilor și al celor dragi. Trebuie să accepti în mod adecvat înfrângerea. Trebuie să înțelegi că nu-ți poți atinge obiectivele, depășind interesele altora. Acest lucru este contrar legilor vieții. Vei fi capabilă să realizezi aceste lucruri chiar dacă există eșecuri și înfrângeri în călătoria ta prin viață. Este posibil să nu poți face față propriului tău egocentrism, de aceea poți să te aștepți la probleme în dragoste, în relațiile cu partenerii, tu concurezi pentru a-ți îndeplini rolul de lider. Aceste lucruri nu este ușor pentru ei. Dragostea nu este o luptă. Este important să fii altruistă, să nu soliciți numai ceea ce vrei tu. Pentru fericirea în dragoste este suficient să accepti și să dai dragoste. După ce îți vei fi depășit propriul egoism, Vei putea găsi un partener credincios și sensibil. În carieră, prefer să ocupi poziții înalte. Rolul celei de-a doua viori nu-ți convine, cu siguranță vei atinge superioritatea, indiferent de ce te costă. Este foarte important pentru tine să te realizezi pentru a ajunge la înălțimi în carieră. Ești mai degrabă contradictorie. Pe de-o parte, ești persistentă și ambițioasă, dar în inima te ești timidă. De fapt, ești bună, liniștită și docilă. În ceea ce privește natura ta, ești înzestrată cu o intuiție dezvoltată. Poți prezice cursul evenimentelor. Acest cadou îți permite să ai deciziile corecte, pentru a evita problemele. Trebuie să înveți să-ți asculți vocea interioară, astfel încât totul să meargă bine. Pentru ca oamenii să aibă o impresie bună despre tine, ar trebui să înțelegi și să accepti greșelile tale. Trebuie să fii tacticoasă, să înveți să interacționezi cu ceilalți. Numai atunci vei fi întotdeauna de succes. Dragoste și compatibilitate. Relațiile sunt esența existenței tale. Personalitatea ta deschisă atrage oameni, iar natura veselă și sociabilă îi ține aproape. Ca partener, Ești destul de exigentă și te aștepți ca iubitul tău să te îngrijească și să te prețuiască. Tu, la rândul tău, îi dai generozitate, dragoste și pasiune. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți, iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteții sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos din leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți, o alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte. O alianță nu prea bună te așteaptă cu scorpionul și una nefericită cu taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea dați recunoaște domnia, te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Este o eroare să nu fii lider. Poți deveni un manager excelent. Talentul organizațional natural îți permite să colectezi și să păstrezi oameni asemănători. În lucrarea ta, adesea capriciositatea interferează. În general, ești competitivă, concentrată pe succes, sănătate și boli pot spune că ai o sănătate de invidiat. Ai capacitatea unică de a depăși bolile și de a te reabilita după răniri și accidente grave. Cu toate acestea, ar trebui să-ți amintești că nu toate bolile se supun dorinței tale, și unele boli grave este mai bine să fie prevenite decât mai târziu tratate. Natura ta încăpățânată de a-ți admite bolile complică foarte mult situația și, în unele cazuri, chiar poate duce la o catastrofă. Tu nu recunoști restricții nutriționale. În acest sens, sfatul unui nutriționist experimentat, al unui medic de familie sau al unui homeopat ar fi foarte util. Îți fac bine exercițiile fizice active, dar nu trebuie să te supui prea mult sportului competitiv, decât dacă ai ales această profesie. Soarta și norocul Universul a hotărât să fie ambițioasă și bună. Nu ești sigură pe tine însăți și cazi ușor sub influența celorlalți. Ai o intuiție excelentă, ești capabilă să prevezi evenimente, ceea ce te ajută să eviți multe greșeli. Pot exista dezamăgiri în viața de familie. În sfera materială vor exista urcușuri și coborâșuri. Sfaturi pentru tine. Caută calea spre armonie în interiorul tău. Pentru a face acest lucru, va trebui să înveți să-ți asculți sentimentele, să oprești suprimarea emoțiilor. Rezultatul va apărea rapid. Învață să dorești necondiționat. Cultivă afecțiunea și bunătatea. Interesul celorlalți poate fi la fel de bine și interesul tău. A câștiga înseamnă uneori să pierzi. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, regina fiarelor, îți place să accepti daruri, de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecieri la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine. Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să-ți îndoi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nici o bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unei artiste de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al lui al XVI-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit, nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur, atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhidee, trandafiri stacoji te vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale. Telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu, parfum, cosmetice, de la producători de renume. Același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante. Culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă. Nu trebuie să uite careva de tratamentul pentru tine. Pentru masa festivă, Îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste mări și țări. Un cadou preambalat din supermarket. Îl vei considera un comportament inadecvat? Ba chiar un cadou înjositor. Ca pisică grațioasă, adori confortul și, prin urmare poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă, o pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis, sau nu are nicio idee despre ce să-ți da cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat, vei decide pentru tine însăți ce să cumperi cadar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onorezi pe donator în egală măsură de ziua lui. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.